שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם אה, נדגים כיצד ניתן להשתמש בסרגל כלים החדש והמיוחד של העורך, העורך המובנה, העורך המעוצב של מערכת מודל. אני מעוניין להדגים הפעם כתיבת הערה בצבע צהוב. זהו כלי אשר נועד אה, לסייע למרצים ומורים, להזין הערות לפעילות מקוונת של אה, תלמידים, סטודנטים, בקורס, במשימות, בפעילויות שונות. שימו לב, כל מה שעל המורה לעשות זה להקליק במקום בו הוא מעוניין להזין הערה חדשה, ואז להקליק על הצלמית, על הסמל של המרקר, תופיע הנחיה קצרה, האזינו הערה, מודגשת. ניתן כעת באופן מיידי, רגע, להאזין. מצויה באופן ישיר. כן? כל מקום, קליק פה, חדשה. זה היה למעשה כלי סימון כתיבה של הערה בצבע צהוב. כלי פשוט, קליל ונחמד. בברכה ובהצלחה.